إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الذين امنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Sidang Ahli Jumaat yang dimuliai dan dirahmati Allah sekalian Mari kita sama-sama membaru menyuburkan iman dan taqwa kita kepada Allah Dan mari kita banyak berdoa kepada Allah Lebih-lebih lagi minggu ini, hari ini hujan sangat lebat yang mana pada setengah-setengah tempat sudah menjadi banjir atau sudah bah yang melimpahi jalan raya, rumah-rumah, kebun-kebun eh, yang sikit banyak eh, memberi jejas kepada kehidupan kita, hari ini kita maka kita berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kehendak Allah untuk mengujikan hidup kita di atas dunia ini. Tapi kita tidak tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawala hawalaina wa la alaina wa 'ala al-akam wa zurab wa manabit asy-syajarah wa mawatini wa bawatini al-awdiyah wa butuni al-awdiyah bi rahmatika ya rahman rahim. Sidang ahli jemaat yang dirahmati Allah subhanahu pada akhir-akhir ini Banyak perkara-perkara Yang timbul Dalam masyarakat kita Yang ada hubungi dengan Ajaran agama Islam kita Sama ada seri itu seri ini eh, Yang menyebabkan Kita Sangat perlu kepada Menjaga diri Dan mengingat dalam hidup kita supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membawa rusaknya agama kita. Maka di antara yang boleh merosakkan hidup kita iaitu masalah menghinakan Al-Quran. Di mana kita dapat berita-berita yang tersebar luas di kalangan masyarakat kita dalam sosial media dan tersebar luas ke dunia Islam dan dunia bukan Islam. Sudah hadirin yang dirahmat sekian. Kita umat Islam tidak boleh dipisah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Sejak kita hidup zaman dulu sampai sekarang, ibu bapa kita dia ambil berat dengan Quran. Dia hantar kita mengaji di rumah-rumah tok guru, Al-Quran Karim supaya mula-mula penerima eh didik ke kita kan seksa kita rek-rek ke Al-Quran ngaji baca hafal ngaji tajwid supaya kita dapat mengisi dalam dada kita dengan Quran dan untuk kita beramal dengan Quran dalam semaya kita terutama surah Al-Fatihah dan surah-surah dalam juzuk amma yang diajar oleh para guru kita maka kita terima kasih kepada guru-guru yang memberi pengajaran ajaran Quran kepada kita kerana ini adalah kita beriman dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Quran dan mengajar Quran. Orang mengaji Nabi sebut dulu pada orang mengajar Quran lagi. Ini tanda kata kelebihan kuam perasa kian dian ru seksa Al-Quranul Karim. Eh, maka apatah lagi orang baca Quran maka satu huruf dengan aksan taukab si kullabun. Tidak syok lagi kita boleh suwan ya, akhirat. Siapa baca banyak, banyak. dia dapat ะรวมคะแนนเพื่อจะนำไปสู่วันอัคราชาพบัจจุบันยกดีดับคะแนนบันยกะ ya, dan dia membawa kejayaan eh, pada hari akhirat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam eh dia beritahu pada kita man eh tara al-Quran siapa yang baca Quran maka Quran itu akan jadi syafi'an lahu yaumul qiyamah. Quran menjadi pucuai dia untuk hai rot pun cat neruk pada hari kiamat. Dengan sebab apa? Sebab Al-Quranul Karim. Sedang hadirin jadah masyarakat sebab tu siapa-siapa di kalangan manusia dia diam domin kampi Al-Quran maka kita yang berat medai bahawa tuk kon tewa kampi Quran pin rata tamanu nahang kon manut macai kon muslim yang puni wan rata tamanu nah eh? raja kan ko pit tamngan dua cuk cuy eh sedang wa rata jadi unek-unek induk undang-undang asas undang-undang dasar bagi pemerintah sesuatu negeri. Pemsamkan hak ini sangat jinjai besar mana-mana undang kat jeng kat kata tamanun ke kot mainan ke tua muka eh, ya, tidak boleh terima tidak boleh pakai tapi kalau kita tiap-tiap kap Al-Quran lah mentang hai ต่างมากต่างระหว่างฟ้ากับดินเพราะอะไรทำไมาตุครานครเอกิตาบุลลอคำปีของอัลลอฮ์รัฐธรรมนูญคำปีของมนุษย์ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับแล้ว ถึงวันนี้ แต่ทุกครั้ง tambah, tambah ក៏จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามบ่กูเกตามบ่มาตรา dan sebagainya tapi Quran eh, kiamat. siapa kiamat tidak boleh diubah tidak boleh ditambah tidak boleh dibuat tidak boleh dipindah kerana Quran adalah kampi kong Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dipandang-pandang dengan otak otak buruk kita. Buat samong ti mai sempurna kong rau. Mai dai. Rau pin makhluk. Rau pin manut. Rau mi lasana. Mai menkap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pin khalik. Pin pusang. Sang rau. Sang fak-fak. Sang fak-fak. อัลลอฮ์ประทานฝนให้ตกให้มีน้ำเพื่อเราจะได้ประโยชน์ untuk kita dapat faedah untuk tanam kita untuk hidup kita untuk binatang-binatang ternakan kita เพื่อชีวิตในโลกนี้แต่อัลกุรอานล่ะเหมือนกับผลที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราไม่ใช่ในบนโลกนี้อย่างเดียวแต่บนโลกหน้าด้วย itu Quran bawa kita hudan. Quran itu hudan. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan macam siapa lil muttaqin yang dia bukan untuk orang-orang takwa saja tapi al-Quran jadi hudan linnas untuk semua manusia sama ada muslim atau bukan muslim Orang bukan Muslim dia apa yang dah cari Al-Quran. Rakwa kampi kong manut. Tuhai Tuhan kepada manusia. Bukan Tuhan kepada lemu. Lemu yang tak pandai baca. Lemu cak apa yang madai. Lemu ke kin, kin ya, caw caw, leko bye bye kau klap. Eh, lek masuk sange dia, kane dia tidur berok makan itu lembu. Tapi kita misan ada risalah hidup kita bukan dunia ni saja kita nak pergi kepada akhirat maka Quran jadi hudan petunjuk in hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam Quran ni kampi ni yahdi sentiasa tunjuk nah Allah cai kiriah percuba nekan leko anak ko tekan yahdi sentiasa sama-sama neh percuba leko anak ko duai ilillati ya akhwan kepada jalan yang akwam arai akwam ti mangkung jin ti cenderung jin betul luruh ade kena rai persen rotong rak rong rai persen tak sungsai medai rak pen kampung kong Allah Subhanahu wa taala. Jika Quran pin mukjizat kepada semua manusia sampai kepada hari kiamat. Tak serupa dengan Isra Mikraj kau cop leh buat leh. Tak serupa belah bulan tak ada dah. Tak serupa dengan tukar Nabi Musa mai milad. Tony puan maha secantik Allah hai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yo, gapo dia iaitu Quran. Oleh itu, mari kita wasa bangga dengan Quran. Mari kita kena ma'al Quran bersama Quran telah. Baca tiap-tiap hari. Tadabur. Al-Burian sangkit dua ayat-ayat ti Allah dari Kelautan. Bila siapa kita baca sakut paut dengan sawan syurga. Allah inni as'aluka al-jannah raka sawan ta Allah Subhanahu wa taala. Sakut paut dengan neraka เราก็คุ้มครองขอคุ้มครองชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาอินีอาจะมีกำเนิดนารอักุมิตะบลินดง kepada mu ya Allah kepada apin aku sebab kita dalam tahap kita iman kita yaitu ada akhirat ya ada akhirat senang hadirin jadi jemaah yang di ejek sendo main tuduh pada Quran ia bukan pendereng mai, bukan baru. Ejek pada Quran ni menganying domain Quran ni berlaku sejak daripada 1400 tahun lebih dah. Allah Subhanahu Wa Taala oh ya ada nasmai Nabi sallallahu dia kata Quran eh sahih saya sad Quran ni daripada nabi nabi tu orang gila ha ni nabi tu buat Quran dengan tangan dia sendiri nabi dia tulis kemudian dia pakat kata ni kampi daripada Allah itu kam sairat tauha daripada orang zaman jahiliah lagi Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mudassir wa qala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar ini qala berkata oleh seorang wana kaum musyrikun pada zaman jahiliyah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia Al-Walid Ibn al-Mughirah al-Mafzumi Tatang Khalid bin Walid Dia kata ini Quran ini Eh Gapah dia Sihrun yusar Sihir Bukan hak sunnah, Sihir Bukan benar hak Sihir yang timur daripada orang-orang dulu lagi Asatirul awalin cita-cita dongeng Cita-cita ngomongai daripada orang dulu lagi maka Nabi mai dak plan. Lepas Nabi oi atau ni wahyu Allah Subhanahu wa taala. In haza illa qalul bashar. Ini tidak lain kecuali perkataan yang ditulis oleh manusia. Kam ni pin kanti kelawah atau Al-Quran. Mai plan. Ta sama ini kut kun mi kun. Eh? Ti kelawah Al-Quran ke mai plan sidang hadirin dan masyarakat. Adapun tuduh kata Quran itu ajar subunuh orang-orang bukan Islam. Eh, lom nak dua ki sok lew ti. Eh, kon muslim ka kon ti macam muslim. Eh, tapi bapak yang tak kira eh, samsik wajib dek-dek เด็กๆอนุบาลเด็กประถมที่ถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นทำไมเขาไม่ได้พระนามล่ะปปัวยตะกีเออเอ็งคาร์ตะบันตาบุดะบุดะไม่รู้อินี่ไม่รู้อินูบางบางีบุนูบุเดติเกเออบุดะมีบาปอะไรบ้างไม่มีบาปอะไรครูอ่านได้ตำหนิแล้ว ni surah at-takwir eh wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat ha ni Allah tamni kunti kun jahiliyah samai ko mua kau dai plot lut pen pui kau ko ja pai fan pen nai tali sai lagi bunuh hidup-hidup mai tanti cak du kuam suai ngam kon lok ni Eh, gali lubang kamu hidup-hidup. Dia aje sampai kutilat. Bab arai ti pok kau tukar. Gapo dosa yang puak dia kena bunuh. Dek-dek kut mako al-fitrah. Eh, di saat berisut. Sepongga kapah putih kain putih. Mai miba, bab, mai mi kuampit arai. Dia tamai rau pai kau. Tamai mai au rung ni ma Put. ทำไมไม่ออกกฎหมายที่เอ๋เวียดีกฎหมายเวียดีสุ่มสุปอิสลามอิสลามคุติบะอะลัยคุมุกซัสติลกัตลายาอัลลอฮฺซินะอามันุคุติบะอะลัยคุมุกซัสติลกัตลาวะฮัยอัลเบรอิเมดีปาร์ดูดีวาจิอัตฮ์คามุบุนุบาลาโอเคยาบุนุโอเคเอ๋ถ้ามีหลักฐานมีความผิดจริงๆนั่นบุนุบาลา ไม่ทรมานไม่หดร้ายบุเกกานัสนะสบายนี้เพื่อจะป้องกันชีวิตของมนุษย์อีกหลายหลายชีวิตที่อยู่ในบนโลกนี้นะจักก็ดีเอามนุษย์บุญสังเวยจักก็บ้านยามานะสัตว์ละท่านมุ่งชีวิตกัน Allah Subhanahu Wa Taala ya ada kepada siapa-siapa yang bunuh dengan tidak salah satu jiwa cewit hak manusia supaya dia pakai kata qatalan saja jami'a supaya dia bunuh manusia seluruhnya bunuh seorang supaya bunuh seluruhnya kalau bunuh dari macam tamnah eh bunuh ada cap tam dalam Islam ada rojak pati sik medai wala taqtulunna nafsal lati haramallahu illa bil haqq jangan kamu bunuh ciwit hak manusia kecuali dua cop job cop tang dengan kena raja Allah di antaranya kisah bunuh balas eh orang yang bunuh orang itu ajaran Islam sangat adil jangan baca ayat ka ka yang dia baca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sesungguhnya Allah suruh sang wi jale kuam yuti tam ke adilai wali ihsan wa baik kepada manusia Islah agama rabb sombun ti semai mile agama lain tak ada kita duduk hari-hari dalam kerap sana tak ada keluar walau seminit tak ada tu arya bob kita masuk dalam agama belaka kita nak yak madan Masuk jamai macam sesena. Hai, sesena pun kan. Cak kau yang ngai. Cak au yang ngai. Cak kit yang ngai. Nai hong nam. Semua nak tidur. Kau pin sesena. Nak tidur bag nai. Cak an arai. Cak hai tun mai. Ada berlaku semua. Cak lek pai sujai. Jai kau akan pukrong. Pukrong tong surah. ปกครองต้องยุติธรรมนี่คืออิสลามสมกับนบีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประกาศในวันที่สิบในวันที่เก้าสุลฮิจัดตอนที่นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิได้ประกอบฮัจญ์วะดะอัลลอฮ์ก็ลงตรัสลงอายัดอัลยามะอัคมัลตุลักุมดีนักุมวะอัตมัมตุอัลัยคุมเนื้อมาติวะรบีตุลักุมุลอิสลามดีนา อลยอวันนี้วันที่เก้าวันอาราฟะข้าได้เอ๋ให้ศาสนาสมบูรณ์ให้นิมัติสมบูรณ์แล้วก็อัลลอฮฺตะอัลลอฮฺรับด้วยกับอุกามุอิสลามสำหรับชีวิตของเราในโลกนี้และในโลกอื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้พูดในนี้เราต้องกลับไปที่คุรานใครที่จะมาเหยียดมาหินคุรานเหยียดก็ได้แต่อย่าลืม kan luntuk tu air Quran tu siapa tu air Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala Allah menjawab neno neno kata Quran dia ruak hina orang bakar orang jinjo orang kecing berlaku-berlaku ya eh? sejak daripada sifat kan yayun sompan neng lepas ada tu Islam kau pen pau mai konsentru Islam macam-macam ya, eh, Islamophobia timbul sana sini. Nauzubillah min zalik. Oleh itu mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca, kita mengaji, kita tadabbur, kita ajar, kita eh, kita ngaji tafsir WPH, baca terjemah komplek Al-Quran. Jika kita prepare Al-Quran, jika kita potong Al-Quran, พราะอัลกุรอานเป็นรัฐธรรมนูญแห่งชีวิตของเราบนโลกนี้และก็โลกหน้าด้วยนะอัลลอฮฺ تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القيامة إنك أنت العليم الحكيم Allahumma hdina bil Qur'an Allahumma irhamna bil Qur'an Allahumma ij'al Qur'ana manhajana fi hadhihi al-hayah wa fil akhirah bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma shfi mardana warham mautana bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين